जाने मिलके अपना सा तू लगा कैसे मैं करूं बयान तुमसे ये जुनू है या गुमा ऐसे मुझे तुम तुझको ही हम राह अब से मेरा तू हम राह मैं भी तेरा हूँ जिस राह जिस राह जाने ना दूसरा समझे तू ही मेरी सुबह मैंने मुझे सा दीवाना बनो देखा ना कहीं तेरे सिवा तुझसे डरे अब तो ना सर सकी तू हटे कितनी है फुर्सतें फुर्सतें बेगुजार मैं तुझे तू मुझे जिसरा जाऊं तुझको तुझको ही जाऊं हमरा अब से मेरा तू हमरा मैं भी तेरा हूँ जिसरा जिसरा भी जाऊं तुझको तुझको ही जाऊं